Waswahili walisema penzi kikohozi, hata kama ukilibana vipi, ipo muda tu litakushinda, mwisho wa siku utaliachia bana. We sasa, msemaji afisa habari wa klabu ya Yanga naye si mwingine bali ni Ali Kamwe, naye limemshinda baada ya kulibana mkukaa kimya kwa muda mrefu, labda huenda hatujui ni lini limeanza, lakini ameamua kuliachia bana kupitia kwenye kurasa zao za mitandao ya kijamii, yeye na inayesemekana kuwa ni mpenzi wake kwa sasa Hamisa Mobeto, ehe, kuna tashtiti zinaendelea sasa masaa kama 17 hivi ama 18 kwa muda huu naoongea aliyopita bana alikamwe alimposti kupitia insta story yake akaandika tu raha akamposti mwanadada huyo mwanamitindo na mrimbwende huyu hamisa mobeto ambaye amekuwa gumzo sana kwa muda mrefu baada ya kuwa kwenye kashikashi na mahusiano mengi sana ambayo ya watu maarufu lakini pia amewahi kuhusishwa kuwa kwenye mahusiano na rapa kutoka nchini marekani rick rose lakini pia ni mzazi mwenza wa diamond vile vile ni mzazi mwenza mkurugenzi wa kituo cha EFM na ETV naye si mwingine bali ni Majizo. Sasa bana we, katika kujitafuta amejipata kwa Alikamwe. Alikamwe alimposti hapo, naye Hamisa Mobeto akariposti ile insta story ya Alikamwe. Haikuishia hapo tena, uh, post inayofuata masaa 13 mbele ka, toka navyoongea muda huu uh, naye Hamisa Mobeto akachukua ile posti ya Alikamwe na kumposti akaweka kimoji cha lavu fulani yenye faya ndani yake lakini si hivyo tu tukakusanya ushahidi zaidi na zaidi kupitia kwenye instagram ya rafiki yake ambaye ni mfanyakazi mwenzake pia pale yanga ambaye anaitwa privadinho naye alijiposti picha yake akaandika yeye caption inayosomeka pale ni shemeji wa hamisa manayake yeye na rafiki yake alikamwe basi shemeji yake ni hamisa ndiye anayemtambua wewe unaionaje hii kapo kama ikiwa hivyo? alikamwe ni mtu wa michezo, mtu wa sports, kijana fulani hivi, kijana mdogo ambaye anaingia kwenye moto wa Hamisa. Hamisa tunamjua ameshakuwa kwenye peak kwa muda mrefu, ameshapita sehemu nyingi kubwa, huenda kuliko hata alikamwe Je, kombi yao hii itaenda sawa ama kuna mtu hapa anaenda kupigwa? Basi wewe unaweza ukashiriki nami kwenye comment mimi nimeamua nikusogezee tu hilo na tutaendelea kulifuatilia tujue alikamwe je kafika mwisho sababu way back aliwahi kutoa story wakati akihojiwa na kituo kimoja cha habari kwamba kuna mpenzi wake alimwacha kabla hajajipata nini kwa mazingira alimwambia tu kwamba bana vitu haviko sawa wewe sio type yangu mwisho wa siku amejipata hamisa mobeto huyu hapa je ni wakati sahihi alikamwe kuingia kwenye penzi la hamisa ama Hamisa ni sahihi kuwa kwenye penzi na uh, Alikamwe. Yote hayo mimi siwezi kuyatolea ufafanuzi zaidi, ni wewe mtazamaji wangu ama msikilizaji wangu unayenifuatilia, unaweza ukashiriki nami kwenye comment hapo. E, tumpe neno Alikamwe ama tumwache kwanza azame? <laughs> Shiriki nami hapo. Mimi ni Meki Mchane, Mr Ego.